Hola, ya estamos en Shiba Daimon. Hoy es nuestro último día aquí en Tokio, es viernes. Son las 11.51 de la mañana. Vamos a entrar a la Tokyo Tower. Vamos por la Tokyo Tower, pero vamos a entrar por el templo. Ahora de otro lado, por donde siempre entramos. ¿no? vamos a ver desde otro punto de vista y este templo tiene un bosquecito y vamos a ver qué encontramos allí. Estamos haciendo los, viendo últimos lugares antes de despedirnos de, este país. Seguimos reportando para Tixatravel desde Tokio, Japón. Ohio Saimas, Estamos aquí en un templo en Japón, en Tokio. Este templo está al lado lugares en Tokio. otra construcción. Aquí